Kwa mara nyingine tena karibuni katika lugha ya kompyuta kwa lugha ya Java. Tafadhali fungua Eclipse yako. E, kama bado hujaifungua basi nenda kwenye Eclipse yako alafu ifungue. Mimi tayari nimeshafungua hii hapa. Kwa hiyo leo utajifunza uh, jinsi ya kutengeneza array na jinsi ya kuhifadhi habari au data katika kupitia array na umuhimu wa array. Array ni njia nzuri kabisa ya kuweza kuhifadhi eh, data kutumia eh, kutumia mfumo wa eh, mzima wa array. Kwa hiyo kwa kifupi tu eh, tuende katika box yetu ya Java eh, elfu mbili na kumi tutengeneze eh, class nyingine hapa. Njio hapa, nenda kwenye source, nenda kwenye new new, nenda kwenye package package tuipe jina p array Alafu maliza hapo, njoo katika hii package tena hiyo ya PRA, bonyeza kulia, njoo kwenye new new, njoo kwenye class, tuipe jina, tutaita array data. Sawa, njoo maliza pa Halafu tutengeneze hii program. Tayari tulitengeneza klasi yetu array data. Kwa hiyo tuanze ku program Mm, alafu fungua hiyo funge na hiyo hapa. Hii ni point kwa hiyo hiyo. Okay. Kwa hiyo tutatengeneza kwanza array ya uh, integer, tuipe jina la box. Hivi ndio eh, ndivyo jinsi unavyotengeneza array, sawa. hivi ndivyo anavyotengeneza hivi hivi ndivyo array inavyotengenezwa hivi kwa hiyo fuata navyofanya tufanye mfumo mzima kwa pamoja sawa kwa hizi zinaotengeneza hizi ni mfano hizi ni kama ni kama vile box sawa yafanane. Okay, kwa hiyo <clears throat> tumetengeneza box, tumetengeneza array tukaipa jina la box. Hii array ipo na boxi tatu. Box moja ipo na uh, mizigo kumi, box ya pili ipo na mizigo hamsini, box ya tatu ipo na mizigo mia. Kwa hiyo nitakuonyesha mfano mzuri wa jinsi hizi boxi zinavyo zilivyo, maanake mfano ni huu. in comment, kwa hiyo weka comment hapo sawa kwa huu ni mfano box tatu na array inaanzia katika position ya array au unapoanza kuhesabia array unaanza katika zero kwa hiyo hapo ni zero kwa hiyo hii kumi ipo katika hii kumi ipo katika position zero ipo katika moja na hiyo ipo katika mbili sawa kwa hiyo nitarudia tena hapa chini ni ziweka ili mtu aweze kuona vizuri Okay, kwa hiyo hapa ni kumi, ili box lipo hivyo kumi. Kwa hiyo ili box lipo katika position 0 na ili box lingine lipo katika position 1 na ili box la tatu au la pili la tatu lipo katika position eh, lipo katika position namba mbili. Kwa katika katika array unaanza na 0 wa moja mbili, badala ya kuandika moja mbili tatu unaanza na zero moja mbili, ndio position ya array ilivyo. Kwa hiyo hapa ni mfano, ni kama vile unaweza ukasema kama tu mfano kwamba upo na hii, hizi ni gari kwa mfano, hizi ni gari alafu hizi ni parking. Kwa kila gari ipo na parking yake. Kwa gari hii ya kwanza ina parking yake zero, gari ya pili ina parking yake moja, gari ya tatu ina parking yake mbili. Kwa hiyo ndo mfano wa array. Kwa hiyo hapa ni kila bo, manake hii Java yenyewe eh, ndani ya eh, mambo ambayo hatuyaoni eh, ndani ya hii program ndani ya Java penyewe Java inafika inatengeneza hizi box zipo kama hizi, lakini hatuwezi tukaziona, ambapo inahifadhia hizi hizi eh, data hizi hapa, sawa. Kwa tutengeneze box nyingine. Hii ni box ya aina ya namba isiyokuwa na vichele, manake namba kamili. Hii ni aina ya namba kamili, manake integer. Kwa tutengeneze aina ya boxi ya maandishi, tuite hapa, tuite box number 1. Mfumo ni hule hule tu, sawa, ila kwa sababu hii ni boxi hili ni aina ya box ya, ya string, kwa tutaweka hizo quote mbili juu afu kwa tuweke, tuweke nyingine mia mbili sawa mia tatu usisahau kuweka mbili mia tatu ok alafu na mia nne sawa. Vile vile mfumo ni hule hule, kila boksi kila boksi hapa ipo na position yake, kila box imeshatengeneziwa box lake sawa mfumo ni kama ule ule tu ya maanake, hili boxi lilivyo vitu mia mbili tayari limetengenezwa box. Java tayari imeshatengeneza boxi ndani ya hii mm, eh, program na ikahifadhi hivi vitu mia mbili ambavyo vimo katika hii box. Kila kitu nimetoa mfano mzuri hapa, ni kama vile hizi ni gari. Ngoja tuweke na hapo, tukopi hizi hapa, sawa, tuweke na hapa hivi kwa hiyo bila hata kukopi, so mia mbili mia tatu na mia nne Kwa hiyo kila box moja ipo na vitu sawa. Kwa hiyo tuchapishe basi tu, tufungue hizi box. Tuko na box na box number one. Kwa hiyo kufungua, tumeshaona kwamba tunaweka funguo system dot out print line. Huu ndio funguo ambao utakufungua kufungua uh, program au kutengeneza program au kuchapisha program, lazima utumie ufunguo. Sawa. So, so kwa sababu ni array tunasema box, tunaweza kufungua box la kwanza box, alafu tunaweka kama tulivyosema awali. Sawa, so, hili box tunaweka position position ya hili box ya hili box ya 0. Tukiweka 0, maana tunasema kwamba hili box 0 limo hemo vitu kumi. Hivi vitu kumi limo ndani ya hili box la position sifuri. Sawa, ngoja tufanye hizi. Hii ya juu ni position au mahali mahali sawa, mahali ambapo hizi box zimehifadhiwa, mahali zilipohifadhiwa au mahali hizi gari zilipopaki kwenye parking namba moja. Kwa hiyo tunakuja tunachapisha, wewe tuchapishe hapo, ndo utaelewa vizuri. Unaona, kwa po, zero position zero imo imo vitu kumi sawa, hii position zero imo imo vitu kumi. Sawa, cha tuchukue na hapa tuweke hapa chini ili tuweze kwa mafundisho haya. Sawa, kwa hiyo hii itakuwa ni ya hii nyingine. Kwa hiyo tuendelee, tuseme tumechapisha uh, box hiyo, tuanze tuweke box nyingine box tuweke position. Sasa tunataka tuchapishe eh, vilivyomo katika hili position number 2 tunaweka hapa 2 ah, ngoja kuachanisha hapa kidogo tuchapishe naona kwa tunaona hii position namba mbili ambapo ndo hii parking namba mbili au position namba mbili imo imo vitu mia moja vitu mia moja hivi hapa vitu kumi hivi hapa mia moja iko hapa sawa tukopi hapa a tuchapishe ilo boksi la uh, maandishi ya herufi ambapo ni box namba moja vile vile unachange tu jina la jina la box kwa sababu itakuwa usipo change ita, itachapisha ile box nyingine kwa tunasema vile vile tuchapishe tunachapisha uh, box ili hapa hapa tu, tuseme hizi eh, tulite strange ndio zinavyoita strange, alafu ili hapa tulite integer sawa. Chapisha Ah, imesogeleana sana, kwa hiyo watoto wetu yeah. Okay. Okay, unaona kwa ime, imechapisha imechapisha hii position kumi. Sawa, ngoja tuachanishe hapa tu na nyota hapa na nyota okay. niweka hapa ln, naweka hapa uh, naweka uh, ln ya pili, hiyo ya juu siweki, weka ln ya pili hapa, ambapo iende kwenye line nyingine hiyo ya juu ya chief. Okay, naenda okay. Kwa tunaona kwamba hii ndo hii na hii ndo hii position hii na hii, lakini hapa bado haija haijachanisha kidogo, ngoja tuichanishe hii hapa. Okay. Baada ya chanisha watake chanisha hapo. Okay. So tunaona kama hii box ya juu hii hapa ndo hii hapa, manake hii ya chini tuweke hapa, tuseme ni string. Kwa mafundisho zaidi tuseme ni string my string, alafu tuweke hapa integer vile vile, weka mwanzo, ila tumeweka mwanzo huko sawa. Chanisha kidogo Okay, sawa. Kwa hiyo tunaona hapo vizuri kwamba programu ipoje, sawa. Kwa hiyo tunaona kwamba hii za mwanzo ime tumeweka position 0 <clears throat> ndo position 0 ipo na kumi, position 0 ipo na mia mbili sawa. Position 0 ipo na mia mbili, position mbili ipo na mia nne na position mbili kwa integer ipo na mia, mia moja. Okay, kwa hiyo tunasema sasa ngoja tuchapishe hizi namba zote zilizomo humu, hizi namba zote tuweze kuzichapisha kiurahisi. Tunatumia eh, for loop. For loop ni mfumo wa kusema kwamba tuna for loop, tuna tafuta, tunaenda katika kila position au kila mahali iliyopo habari au data. Tunaichukua hii data tunaiweka sehemu fulani, tunachukua na hii hapa tunai tunaijumlisha tuna katika ile data ya mwanzo inakuwa maanake hapa inakuwa hapa kwenye position na, na hii hapa inakuwa kwenye position alafu tunapata tuna tunachapisha zote maanake tunazichukua zote hizi tunazihifadhi sehemu moja alafu tunafika tuna tunazi tunazichapisha ndio inaitwa for loop kwa hiyo tutatumia mfumo wa for loop kuweza ku kuweza kuchapisha kwa hiyo kama mtu ulikuwa bado haujaelewa jinsi ya kutumia for loop kwa hiyo hapa utaelewa sawa kwa hiyo tunakuja hapa ngoja tupandishe juu kidogo hapa okay kwa tunasema hivi fata ninavyofanya ndio tunaandika for loop nasema for int i sawa equal 0 i maana okay nitaongea kwa Kiswahili Okay. Ngoja hii hii kidogo itakuwa ngumu. Ngoja nifanye tu eh, tunasema tu eh, okay. Tunasema for int image sawa, tunatafuta jina la la hii array tunaweka box, alafu nitaelezea maana yake, naweka box sawa alafu weka calibres fungua calibres alafu ukibonyeza tu enter calibres nyingine itajifunga hapa close calibres unaona imeongezeka nyingine hapa sawa alafu wanasema kuchapisha system dot out dot line okay alafu hapa tunaweka katikati tunaweka box sawa alafu nitaelezea hapa kwa kidogo nitasema ka maelezo eh, hii ni eh, box la integer manake int ndio integer okay, hili ni box la integer sawa hapo tutasogeza mbele kidogo kwa hapa kinachofanyika hapa, ngoja nielezee hii for loop kwa kifupi kidogo. Sawa? Kinachofanyika hapa ni kwamba tunasema chukua habari zote zilizomo katika hili boksi la la array tulilolipa jina, tulilolipa jina la box ziingize katika hii variable tumeita emerge. Emerge manake emergency, yake tunaitumia kwa dharura. Weka hizi habari humu, halafu ukishaziweka hizi habari humu, hapa tunazichapisha, tunachapisha vyote vilivyo katika hizi hizi box. Kwa hiyo hapa kinachofanyika ni kwamba inachukua array hii loop, hii loop inakuja kwanza hapa, inachukua hii kumi, hii kumi inakuja hapa, inakuja hapa hii kumi, inachukua hii kumi inaingiza humu inakuja tena inachukua hamsini inaleta hapa, hii hamsini inaingiza humu, inakuja inachukua mia, hii mia inaingiza katika hili box, alafu inaihamishia hapa, halafu hapa tunavyo tunachapisha. oja nichapishe uone. Huo ni mzunguko ambao hatuoni, lakini ndio ndivyo jinsi kompyuta inavyofanya. Sawa. Okay, kwa hiyo hapa okay, hapa badala badala hii badala ya badala ya hii loop hii badala ya hii loop ku badala ya kuchapisha sawa, badala ya kuchapisha majibu au namba au data zilizomo katika hii, ili ni jambo muhimu. Badala ya kuchapisha habari zilizomo katika hili box Sawa? Hii array imechapisha mahali ambapo hizi boxes zinapohifadhiwa. Sijui kama tunaelewana vizuri hapa. Maanake imechapisha mahali ambapo hizi boksi zinapohifadhiwa. Hizi boksi zinahifadhiwa hapa, ndipo hizi ndio eh, memory place au sehemu ambapo hizi boxes zinapo zinapohifadhiwa ndio hii, hii, array imechapisha badala ya kuchapisha namba zilizomo au habari tulizozitaka zichapishe imechapisha sehemu ambapo hizi namba zinapohifadhiwa manake kwenye zile zile box ambapo hizi namba zinapo zinapokaa ndio imekuja kuchapisha sawa kwa hiyo hapa inabidi tu angalie jinsi gani ya kuweza kugundua ni kwa nini imefanya hivyo okay nitaelezea tu kwa kifupi unaona hapa badala hapa hii unaona nimeweka box na wakati tayari kama nilivyoelezewa mwanzo hizi data habari tayari zilishahifadhiwa humu na zikaletwa katika hii variable ya image. Kwa hiyo hapa nime, ime, imechapisha sehemu ambapo hizi uh, hizi data zimehifadhiwa ndani ya kompyuta. Hii, hii ndio memory ime, hii memory ili jina ile hapa ina, inaishia kwenye uh, ah, 742 mbili sawa hii ni, mem ni memory place, sehemu ambapo zimehifadhiwa. Kwa hapa inabidi takiwa niweke image. Ni muhimu sana, hii ndio memory place. Kwa nachapisha tena kwa unaona hapa imecha, ime, ime, imechapisha hili ni box la Intiga kumi, hili ni box la uh, unaona hili ni box la kwa hiyo imechapisha kila mahali, haina shida. kopi hapa, sawa, kopi alafu weka hapa chini yake, alafu toa hiyo pale mwanzo, toa vuta hiyo juu, alafu tuja hapa, vuta hiyo, tuache ve nani peke yake, alafu ndio hapa tena chapisha. Sawa. Okay. Kwa hiyo hapa bado ina, inaendelea kuonyesha maandishi haya pamoja na e, namba ndani kwa sababu inga, yote ingaliki ndani ya hii ingaliki ndani ya hii loop. Kwa hiyo hapa tutakachofanya tunachukua tuna hii hapa tena tunaikopi tunaweka chini kidogo ya hii loop. Tunaweka hapa. Sasa pale ilikuwa ipo ndani ya ndani ya loop. Ah, inatuambia kwamba haiwezi ka Okay, rudishe pale. kutakachofanya tu kwanza funga hii hapa hii au weka, weka line hapa. Okay. Okay, kwa hiyo vile vile unaona inaandika mara tatu, hili ni boxi uh, eh, la integer kumi, hili ni box la integer na hili ni box la integer hiyo na hiyo na hiyo na hiyo, unaona hivyo navyoandika sawa kwa hapa tufunga hii hapa weka comment hapa alafu tuchapishe tu namba tu sasa kwa mafundisho haya tu kuweza kwa muda okay kwa hapa imeprinti ime kumi hamsini mia weka hapa eh, ili iweze kuziachanisha dogo Okay, unaona kwa hiyo imeprint hapo kumi, hamsini, mia. Sawa, kwa ifungua hii comment pia, alafu hapa katikati weka tu hizi alama kapisha Katika mafunzo ya programming inabidi eh, unafanya unakuwa unajifunza, unafanya mazoezi kwa sana eh? ndio utakuja kufahamu vizuri kabisa jinsi ya, ku, ya kuprogram lakini kama ufanyi mazoezi ufanyi upitii usome vitabu itakuwa utachukua muda kuelewa lakini utaelewa tu okay kwa hiyo tunaona kwamba nimechapisha kumi hamsini mia sawa kama jinsi zilizokuwemo pale kumi hamsini mia sawa tukitaka kuzichapisha kiurefu itabidi tufanye itabidi tutoe hii ln afu eh, yeah kabito hiyo hapo, lakini watu tukue muda tu hapo, tayari natosha. Tuchapishe na hizi box za string, sawa. Kwa hiyo mfumo ni hule hule, mfumo ni hule hule, mfumo ni hule hule tuliotumia pale, sawa. Mfumo ni huo huo tu. Tunakuja hapa chini, tunatengeneza for loop. So in ni string so for string tuipe jina image tena tuna change image 1 kama jinsi tulivyotoa box 1 tunasema box 1 calibrate close calibrate sawa alafu yeah, tuna copy hapa tunaleta hapa alafu tufike tuna change jina tuite image1 sababu tumeita image1 ndo hii hapo kwa hiyo mfumo ni ule ule sawa hili hii array hii for loop inakuja hapa inachukua 200 inaleta katika hili katika, katika hili box moja hili box moja linaweka katika image1 loop inarudia tena kwenye box hili hapa inachukua inaleta hapa hii inaleta hapa loop inarudia mpaka vile position naisha 0 1 2 kimalizikia kwenye 2 kama tulivyo na position pale 0 1 2 inafika ina inaangalia hakuna kingine cha kufanya, inarudia hapa, inafika inakuja hapa ina inachapisha. Sawa? Kwa hiyo tuje hapa tena tukopi hapa. Tuweke hapa juu. Alafu change tu tuweke alama nyingine tu kuonyesha kwamba sawa, alafu chapisha hii hapa. Okay. Kwa hiyo ngoja tuweke tuseme mm, tuseme hapa tu okay, tu ya, ni hapa eh? Tupe jina hii hapa, tuseme string eh? Okay, run. Okay, unaona, tusogeze mbele kidogo tu, achanishe kidogo uh, Naenda tena hapo, wako unaona string naandika ime, box mia mbili mia tatu na mia nne Sawa, tuongeze hapa hapa kwenye vile vile kwenye integer integer hapo, chapisha Vile vile unaona kwenye integer imechapisha kumi, hamsini, mia. Sawa, integer hii hapa kumi, hamsini, mia, kumi, hamsini, mia na string ishirini, mia tatu, eh, mia mbili, mia tatu na mia nne. Kwa hiyo tumeona, tumejifunza eh, kwa kumalizia tumejifunza kwamba array ni mfumo wa kuhifadhi habari ni mfumo mzuri wa, kuwa, wa kuhifadhi habari katika lugha ya Java. Sawa? Pia unaweza ukapata unaweza ukatumia array katika lugha nyingine kama vile C, C++, C sharp na lugha nyinginezo. Zote zina mfumo wao wa kutumia array. Na tumeongelea kwamba kila box lipo na position. Tukasema kwamba sawa. Box kumi lipo katika position 0, box hamsini lipo katika position moja na box mia lipo katika position mbili. Hivyo hivyo katika string array au eh, array inayotumia maandishi unaweza kuweka namba hapa, tumeweka mia mbili, mia tatu, mia nne au tunaweza tukageuza hapa tukaweka moja eh, mia mbili, mia mbili Kiswahili, itatumika vizuri tu, maanake inatumia maandishi na namba. Uh, ah, string inatumia inachukua maandishi na namba, unaona mia mbili sawa. Lakini integer haiwezi kachukua maandishi, ni string peke yake ndio inaweza kuchukua maandishi na namba. Kwa hiyo tumeona hili box mia mbili lipo katika position 0, box mia tatu lilivyo mia tatu lipo katika position 1 na mia nne katika position 2. Kwa hiyo tumejifunza pia jinsi ya kuchapisha kupitia mfumo wa position, maanake position 0, position eh, 2 au position yoyote kutokana na ukubwa wa array yako. Hii array ina ukubwa wa tatu ambao unaanzia kuhesabia kwenye 0, 1, 2. Tukajifunza pia jinsi ya kuchukua habari zote au data zote tukaziweka kwenye kwenye for loop, alafu kupitia hiyo for loop tukaweza kuchapisha sawa ni mfumo mzuri kwa hiyo tumetengeneza for loop tukasema kwamba hii box hii for loop inakuja inachukua habari moja moja inaingiza katika hili boxi na hili box lina linafika lina ziweka hizi habari kwenye hii image halafu emergency inafika inachapisha kupitia ufunguo wa system.out.println. Kwa hiyo mfumo ni huo huo kwa e, integer na string. Nadhani hapo tumeelewa. Tafadhali, kama hujaelewa au kuna maswali yoyote, basi weka comment au niandikie chini, nitaweza kukujibu na kukuelewesha vizuri zaidi, ili uweze kufahamu pale ambapo unatati unatatiziwa. Asanteni sana, na mafundisho yetu ya array kwa siku ya leo yanaishia hapa.